tema. Usted me avisa. ¿Listo? Vamos. Dale cara. Corte. Ella es una reina, la más bella del party. Del party. llama Bad Bunny, Bad Bunny. Se hace la difícil, pero ya reina, la más bella del party, del party. Cantan con la amiga todos los temas Bad Bunny, Bad Bunny. Se hace la difícil, pero ya se la sabe. Su corazón y su celular con clave.